талановита, творча, невтомна чарівниця дитячого настрою і святкових розваг. Вона навчить вас бачити світ у чудових, незвичайних кольорах людських почуттів. Вітаємо гучними оплесками наших першокласників. Сьогодні у них велике свято, а у двох малюків Бараник Софії та Крекова Андрія воно подвійне. Сьогодні у них день народження. Щирі вітання, дорогі наші першокласники. Україно, прийми мене в майбутнє. Всі сили і наснагу тобі я віддаю. Що маю, то я незабутнє. З тобою пов'язую долю свою. Урочиста лінійка, присвячена святу першого дзвоника, оголошується відкритою. Школа рівень цвіте, вечерять, мама кличе, співають сонячні пісні, уся моя родина, бо я вродилась на землі, що зветься Україна, за квітучі країни і калину цвіту лузі, станьмо, браття мої, помолімося, друзів неба, небо з тобою повинно, що завжди берегла, матір Божа Україну. Любові, на земля, вона така на світі, і Божий земля. найурочистіша мить нашого свята. Наші дорогі першокласники, сьогодні ви стали повноправними учнями школи. Любі Thank you. Любі першокласники, ви повинні наполегливо оволодівати знаннями, щоб у майбутньому добре працювати, заможно і цікаво жити та, принес, та приносити велику користь нашій рідній Україні. Які гарні повітряні кульки, вони як сонця промінці, зараз піднімуться увесь. над землею заради встановлення миру та спокою на нашій рідній Україні. Мир на землі це дім, і мамо, і тато, і любові стільки просто через край. Це та земля, де щастя є багато, і в кожнім домі хліба королай. ніхто не гине, бо там Господа, щастя і любов. настала найурочистіша мить нашого свята. Зараз озветься до нас своїм лунким голосом перший шкільний дзвоник і сповістить про початок нового навчального року, нової сходинки на шляху пізнання. Право дати перший дзвоник надається учням 11 класу Ковтун Павлу та учниці першого класу Качанка Трусі. Дзвонику лунай гучніш кола. Літо, прощавай, здравствуй, рідна школа. Лінійка присвячена святу першого дзвоника оголошується закритою.